cynffig yw un o'r enghreifftiau gorau o gynefin twyni tywod yn Ewrop. Mae'r warchodfa'n safle eithriadol o ran cadwraeth, gyda gyddeiti 1,300 erw o dwyni tywod a glopdyraidd sy'n cael eu rheoli ar arfordir De Cymru rhwng Porth Cawl a Fort Talbot. Gellir dadle bod yn cefnogi un o'r systemau twyni tywod pwysicaf yn y Deyrnas Unedig, gyda phoblogaeth sylweddol o deg eirian y ffig yn galchog sy'n eithriadol o bryn Mae'r safle hefyd yn cynnwys dyfroedd clir Pwll Gynffig, sy'n 70 erw o faint. Dyma'r llyn naturiol mwyaf yn Ne Cymru. Mae ymddiriadolaeth Corfforaeth Cynffig a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi llyfnodi cytundeb rheoli 5 mlynedd i ddiogelu'r nifer o rywogaethau pryn sydd i'w cael yn y warchodfa natur. Mae'r ymddiriadolaeth fel tirfeddianwr a cyfoeth naturiol Cymru fel gwarchodwr tirwedd Cymru wedi bod yn gweithio'n agos i roi trefniadau ar waith i reoli'r safle gwarchodedig. Rheolir y warchodfa i sicrhau nad yw'r yn cael ei llethu gan laswelltu'r trwchus a choeti'r prysgwydd sy'n ei sefydlogi. Byddai hyn yn arwain at golli llawer o fywyd gwyllt pwysig ac amrywiol y twyni. Mae'r cytundeb yn cynnwys gwaith i reoli sut mae da byw yn pori'r safle a rheoli lleistyfiant er mwyn cynnal system twyni symudol, sy'n bwysig er mwyn i fywyd gwyllt pryn y twyni allu ffynnu. The money that is going to be provided to the Trust over, over the coming years will allow them to keep and maintain Uh, this internationally important site for conservation. Um, it marks the end of a, of, a, of a couple of months really of working with the Trust, um, which has been really interesting, working with the community body, um, who are very passionate and enthusiastic about wanting to make sure that the, the reserve here isn't only managed but is enhanced. So um, we've spent time um, within the business working with different departments, making sure that we can meet, meet their needs um, and getting to the point which is accumulated in the, in the management agreement um, being issued. Um, during that time, we've worked very closely with the Trust, um, particularly around the um, appointment of a, of, a, of a warden. And um, the teams have been able to support the Trust in some of their objectives, particularly around managing the reserve before the management agreement came in place. Um, we're very confident now going forward that with the management agreement we can work closer together um, and build upon the, the relationship that we've got with them um, and hopefully be able to um, come up with other projects in the future. As a trustee, all we're asked to do is leave the nature reserve in an improved state from when we begin. Um, my personal journey has been here for the last couple of years. I'm working with Natural Resources Wales. We've, I think, made a, a milestone in progress that'll help preserve, improve, promote and protect. It, it, it really will underline our status, preserve where we are as a nature reserve and financially protect um, ongoing improvements. In looking for the long-term future of the reserve, we, we look in terms of a, a link, an ongoing link with people to the past. It's, it's a privilege and an honour to be part of that. And in signing this agreement, we hope to pass on to future generations what we cherish today.